台本どうですか美味しい美味しいよイエーイやっんやろな美味しいですもうね食べ終わっちゃったね取る暇なかったねほんほんまそれちょっとお腹すきすぎてよしはいチーズこれって夜寒いよなすぐでもあ、買ったかいいかあ、しーちゃんこれ先買ってんあ、そうなの、うん 可愛くない可愛ないめっちゃ早速来てる早速来てるはいチーズ全中入茶通じんかった無理やった全中入茶通じ買かったいや無視全中ないない茶全中ない茶ガンレン全中ない茶全中ない茶じゃんじゃんじゃんやはいガンレじゃん 全中ナイワンミディアああ。ノットラージ、ノットラージ。普通の、こっち。ミディアン。ワンビッグバブル、スモーバブル。ああ。ビッグバブル。ビッグバブル。うん。ハーバーああ、これ。こ目。うん。ああ、はい。ああ。one plus one two 頼めた。 いけた英語英語いけた適当にやったいけたあとマックス合流ここは今これ写真撮ってる <laughs> インスタグラムかなんかうまいめっちゃ美味しいアハタピオカミルクティーだって日本ないのこれ美味しいこれはないあるけどなんか50嵐ないよねこんなんないよ こんなんない五十嵐はないけどチュンシュイタンはあるマックスマックス4人で撮りたかったのイエーイどう美味しい美味しいうん美味しいよ美味しいよ台湾タピオカミルクティーイエーイ一番美味しいかもマジ あ、マルコがいる。マルちゃん。マルコマルちゃんです。はい、チーズ。でもこれ踊り踊り出す踊り出す。はい、チーズ。 すごいね。y e s 你们不用。台湾生ビールとタオビールの生。あ、タオビールや。美味しい。美味しい。OK OK。あ、次ますわ。OK。写真撮ってや。美味しいですか。ニンニク。ニンニク。 あとこれも最近生姜つけて食べてうん。え、これ結構硬い、そう大きい一枚肉 サムギョプサルみたいな感じかもあ、うん。美味しいよね台湾どうですか楽しいです楽しいですか、えー、何が一番美味しい今まで何やろううん、リンタの小籠包うん、とこれうん、マックス 美女に囲まれて羨ましいですはいはいよかったですメイメイメイはいジェス好久不见。好久不见，上礼拜才见。这个吗？我今天的对呀，那个那个那个开大。s e l f r n Uh, bonjour. Uh, je m'appelle Jess. Means uh, my name is Jess. And uh, bienvenue. Bienvenue means maybe welcome. Oh. We are finished. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue. 他觉得他太无聊了。Bienvenue. <laughs> Bienvenue. <laughs> What? B B ang the the the the ah the the ah, biamba new biamba new. Do ah, you know some French? Je m'appelle Merci beaucoup. Merci beaucoup. ありがとうございます。Just それだけ。タメンちゃん、グアンシーちゃん。 関西弁ご安心なめご安心ちゃんなめすぎやでやでふざけすぎふざけすぎよ今喋ってるのがてかためよジンコーン今喋ってるのが然な、なんか、我来，どん那个这样，短短的说法也不一 BBC World News 就是 BBC World News maybe 国外我上网 BBC 不是对啊，我也是上网 r e d 你知道 r e d d r e d 你看 r e d 它不是美国的论坛有英国的有英国的亲 <laughs> 痛かった痛かったじゃ長くなかったいや1時間ぐらいだよ ちょうど一杯飲んで帰ってきたみたいなあげた方がいいんかチップみたいないや別にまああげるなら百元かなよかっためちゃくちゃよくてお茶飲みたい水飲みたいあハース1元おい百元もいらないけど五十か百。あそうだオッケーオッケーまあ二人で百でいいじゃないピンクのやつ1枚か金金のコインあそれ1枚で2人でって言ったら。か2人に渡したら ーさんの黒い服の人で他们想付那个 tip 服务费两个人一一人他们一人一半好好谢谢我再拿给他们好谢谢这个够吗多分大丈夫めっちゃ良かっためっちゃ上手やっためっちゃ長かった気するねんけどちょうど一時間ぐらい俺らも飲んで帰ってそうだ <laughs> ゃあありがとうなんかありがとう 髪乱れたほんまそれやんな意味不明な系出てきてもほんまそれおいくら万円ですか390やからえっ、と3倍やから1200円ぐらいか1500円しないぐらいかかわいいあさあ切るかな 世の中のを探してお前さどういう風になってんの見え見えないのこれめっちゃ可愛い可愛いかな似合うと思う